ಸುಳ್ಳ ಸೊಟ್ಟ ಹವ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಂದಿ ಹಂತವಲ್ಲ ನಂದೈತಿ ಬ್ಯಾರೆ ರೀತಿ ಮನಸ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಳ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ರ ಮೋತಿ ಕಾಲಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ತಾಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೈಜೇಣ ಚಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಳಿ ತೊಡಸ್ತನ ಒಂದ ಜೇಣ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರೊಳಗ ನಮ್ಮ ಲವ್ ವಜಣ ಯಾರಿಗಾದ್ಲ ಹಿಡ್ಸಲು ಹೋಗ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಸೀಸಣ ಮಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಹಸಿ ಹೋಗಬೇಡ ಚಲ್ತಿ ಏ ಗಡ್ಡ ಮುಗಿನ ಹೆಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ದಾರ್ಯಾಗ ಹಂಗ್ಯಾಕ ನೋಡ್ತೆ ಹಂತದ ಎಣೈತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಯಾಗ